Di dimana itu bisa membuat semangat kita ya kan, membuat istilahnya semangat kita tuh bergelora. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak semangat menjadi semangat. So, kena tonton film Kilap. So langsung saja guys di sini dari ML Studios. Saya sudah penasaran isunya apa ini ya kan. Oke langsung saja kita upload videonya guys. Let's go. Dari segi penggunaan keris dalam filem Mat Kilau tu, kalau kita lihat dari segi sudut ilmiah, dari segi sudut adat dia tu memang bukanlah keris negeri Pahang kan. Tapi ini pendapat peribadi saya. Pertama sekali bila kita tengok satu-satu filem, tak kisahlah filem luar negara ke filem dalam negara ke, kita kena faham dua istilah, adaptasi, adopsi. Kalau kita faham oh, dua okay. ni, kita boleh nampak gambarannya sebenar. Adaptasi sesuatu yang yang daripada yang asli kita ubah suara sampai dan masih lagi mengekalkan contoh-contoh karakter-karakter utama itu adalah adaptasi. adaptasi adopsi ni kita ambil sebiji-sebiji kopi buat balik itu adopsi tapi kalau kita tengok rata-rata mana filem dia mesti awal-awal lagi dia dah ya, cakap lah mestilah. macam uh, Samsul Yusof sendiri pun bukan setakat adaptasi saja dia dah cakap ini adalah fiction sejarah bila sebut fiction saja sudah pasti ianya adalah rekaan semata-mata jadi tak adalah timbul isu kerih bukan kerih sendiri pah. Ini. Okey okey okey. Kenapa guna keris Jawa? Cerita ni bukanlah menceritakan pahlawan Melayu. Melayukah anda semua sampai senjata Melayu pun tak kenal. Eh tak faham juga kenapa ada yang macam Hanglah. ni. Lah. Eh. Bukan kata setakat keris je. Uh, tanjak pun dipetikaikan Dari segi lorat Yelah eh. Mak Kilau eh. kan orang Okay Aku read cerita Mak Kilau ni Sembilan ah, Punca tak perfect Seratus Sebab pelakon dia tak cakap lho. <laughs> Maksudnya, aduh, kan tidak semua faham dan nggak semua istilahnya pelakon-pelakon juga ngerti gitu kan. Nah untuk mempelajari itu juga akan semakin lama lentinya ya kan. Sepatutnya elemen uh, eh, cakap paham, oke okay, haruslah diterampilkan dalam film ini. anak jati Pahang. Jadi dia cakap pelakon-pelakon tidak menggunakan lorat Pahang kan. Tapi kita kena faham tak semua pelakon boleh membawa ha, ah, lorat-lorat betul, lorat betul. yang tertentu kan. Betul lah. Sebenarnya tak patut di, diperbesarkan. Sebenarnya betul. filem ni dia menaikkan lagi semangat dan jati diri orang Melayu. Kalau kita ha, tengok ramai lah. start keluar pakai busana. Oh, kan. Banyak juga istilahnya kawan-kawan ketika keluar uh, nak tengok Mat Kilau ni ramai juga yang pakai tanjak. Ha, ada tak yang istilahnya filem sebelum ni yang menggunakan ya orang-orang nak tengok gunakan tanjak macam tu eh. Tapi bila ada kecaman macam ni, ada kritikan macam ni, ianya seolah-olah menjatuhkan lagi semangat. Oh. Dan kalau kita tengok pun kebanyakan posting-posting yang sekarang ni memang jadi trend lah kan. Dia kata di Indonesia bila dia orang buat filem-filem patriotik, tak ada pun rakyat dia orang nak pakai sebab dia orang jati diri kuat. Jepun buat cerita perang depa zaman yeah, dulu, yeah. Korea, Mat Saleh apa semua, tak ada pun depa nak pakai. Menunjukkan orang Melayu kita ni jati diri dah tak ada sampai kena pakai. Sebenarnya orang yang berkata-kata ni lah muka Melayu berjiwa Inggeris. Dia sendiri yang nak jatuhkan. Itulah. Yang lah. kat mereka. Kita nak pergi tengok cerita kita. Bila kita pakai macam tu, kita lagi semangat. Aha. Sebenarnya di tanah air kita ni sendiri, pemakaian busana Melayu dan juga tanjak diambang kepupusan. Macam oh. harimau Melaya tinggal upai kok lagi. Ya amang ke pupus kan? Bila dah pupus ni, orang dah buat filem macam ni hargai lah orang kata kan. Pasal Betul. isu pemakaian tanjak, mereka takat gambar bayang kan. Okey. Ya tahu nak bertanjak tengok makin makilau tapi kasihan orang belakang nak tengok berhalang dengan Eh mana ada tak tak tak tak tak lah Ini kalau saya tengok eh kan kalau saya tengok bioskop tu tak macam ni guys. Mana ada. Kan kursi dia macam ni. Kita di sini. Ya, ini kita lebih lagi atas lagi. Kenapa ni sejajar. Kalau sejajar berarti dia portrait tu macam dekat bawah. Eh, bencinya kalian tu. Ini siapa lah ni? Alamak. Tak silap saya tanjak tu Adri Guru Selebu kot jenis melengkoi. Ha, ah, ni kan? eh. bayang tu kan. Pertama sekali, kalau orang yang jenis fotografer punya, dia boleh tahu. Pertama, angel tinggal. tu. Nampak ah, sangat, betul. cik. Oi, gambar ambil benda bawah. Sa- betul. Sebab dia nampak kursi tu. Ha, kalau kita dekat atas, tak takkan nampak. Alamak. Eh geram saya. Ya, baru pergi tengok kemari. Kami duduk satu baris. Kami beli masa tu 8 orang duduk sebaris. Betul lah. Belum nak duduk tu siap tanya orang belakang. Cik, nampak tak? Kalau tak nampak, kami nak buka tanjak letak tarik. Eh, okay, tak akan okay. tak, nampak. Kita sendiri pun kita tengok orang baris depan kita. Kita masih lagi boleh nampak. Kalau kita Yelah. tengok di panggung. Ah, sebab macam ni kan. Ah ha, kita tengok tu orang di bawah kita, ya kan? Itu di sini guys. Kepala dia kat sini. Tak akan kat sini. Astagfirullah. Tunglah dia bukan macam kelas. Dia macam Betul. dewan studio. Dia dah memang didesain ha, itu. Ah macam tu guys. Jadi kepala kita tu kat sini. Ini badan kita kat sini. Dia sampai kat sini je. Kita duduk tu tangan kita tu sama dengan kepala dia. Tanjak seberapa tinggi lah. takkan lah. Saya tahulah. Uh, kita tengok gambar tadi tu Dia dekat sangat dengan kursi tu Dia ambil dekat bawah Sebab kalau ambil dekat atas ah, Nanti kena jugalah mungkin dia dianggap untuk memvideokan video Mat Kilau itu kan filmnya orang aduh nak pakai serban ke apa dia dah dia dah ada calculation dia dah orang bayang mahal mesti nampak kadang benda-benda macam ni kan inilah orang kata teknologi disalahgunakan hang ambil Betul. gambar kat bawah hang ah hang tulis macam ni uh, mana yang ni memang duk taram lama tau duk hentam lah kat oh. komen kau-kau punya ah, tengok nak menjatuhkan image dan yang paling sedih lagi macam saya cakap tadi lah, yang menjatuhkan sendiri adalah bangsa sendiri memang ah, dalam filem Mak Kilau tu memang banyak sindiran untuk kita lah. Ingat lagi salah satu baba tu Mak Kilau tu dia pergi jumpa K. Rahman. K. Rahman pegang watak usuk. Ajak usuk pergi berjuang sekali. Usuk tak mau pergi sebab pak dia duduk sakit. Usuk siap kata apa lagi? Ampa berjuang apa semua ni dia kata Eh? Sebenarnya bukan salah penjajah. Dia kata bangsa kita sendiri yang buka ruang dia kata. Memang betul ya. Tu sindiran untuk kita tu. Terang-terang filem tu buat hmm, memang law ni pun <laughs> jadi kat kita. Memang stempel lah kat muka kita orang kata kan. Eh? Okey, rekam pandangan anda dan emailkan kepada ML Studio. Nah, buat teman-teman yang punya istilahnya pandangan, langsung saja guys, di emailkan, dibuat videonya ya kan. Nah, di sini ada ML Studios my at uh, eh, gmail.com. Jadi teman-teman boleh berkongsi kepada mereka juga seperti itu. Nanti akan diposting mungkin di channel ML Studios ini. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi isu keris dan tanjak film Mat Kilau. Ada aja. Biasanya begitu guys. Ada orang-orang yang benci, orang-orang yang iri gitu kan. Sehingga apa ya? Betul kalau dalam film itu ada sindiran ya kan. Karena yang merusak daripada dalam pastinya bukan daripada luar memberi ruang kepada orang luar ya Allah telurnya jatuh guys So buat teman-teman semua yang belum nonton film Mat Kilau uh, silahkan tonton guys silahkan tengok pasti istilahnya uh, jiwa dan rasa istilahnya di dalam diri kita pasti akan berubah setelah menonton itu ketika kita tidak menonton maka sangat-sangat rugi karena itu adalah sejarah pahlawan uh, kalian semua ya negara Malaysia dan saya pun ketika tengok istilahnya trailer memang takkan lah tak ada kat sini pun mat kilau kalau ada saya akan tengoklah langsung macam tu karena di sini tak ada guys di bioskop dekat sini tak ada jadi saya tengok trailer saja macam dah wow it's the best macam tu guys dan banyak juga komentar daripada kawan-kawan saya juga yang dah tengok ah macam tu. Semualah dia cakap beh beh beh beh beh beh. Nak tengok lagi, nak tengok lagi macam tu. So, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dah itulah tadi isu daripada Chris dan Tanja di filem Mat Kilau yang dijelaskan di ML Studios ini. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe LM Studios. Linknya ada di deskripsi dan juga channel saya itu Cak Mujib. Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.